spertoi pri la universitata esperanto instruado en Venezuelo antao kai dum la pandemia. Uh, unue mi parolo salvi pri kial kai kiel estas universitata e de esperanto en mia universitat. Mi en la yaro 2000 kai comencis instrui diaro 2001 la eh, la universitato havas medicinon ec de la iaro 1961. Ah, kai du multa iaro il stud plano ne multe changigis. Sed estis grava changio en la stud plano en la iaro 1900 odec nau, cae tiam electeblai cursoi estis enconducitai al la stud plano. Lautiu reformo, ciu studento deva successe fini quar electebla in in por raiti ricevi la curacistan diploma. Tiu stud plano, ciu estis aprobita en 1989, eh, only comments en applicable in mil nautsen now uno said eh uh, kek for ye venezuela ki reformoi comencillas nechio vere comencillas tute en orde la unuae electebla i cursoi facte a peris en mil do du multa iaroi o, eh, la studento i devis approvi electebla in curso in sed ne estis electebla in curso eh io estis anca problemo problema por mi eh, mi studis medicinon la nova stud plano kai mi de mi devis mi kai ciu mi ai samplasanoi devis rapide kai frenese serci kai trovi electebla in curso in dum lasta i du iaroi da educado por diplomici. En 2001, marto 2001, mi comencis instrui biochemion en la universitat. Eh, en tiu viaro, estis circau 3000 medicina studentoi en la Bolivar Lerneio de la Bolivar Curacista Lerneio de la Universitat de Oriente. Eh, mi claria que clariga si o La universitat havas diver qui el qui mi instruas kai alia en la stato an eh, mi parolas nur pri l'asperto en Bolivar, char fakte nur en Bolivar oni instruas esperanto el chi el tiui 3000 medicina studento circa 1800 el ili bezonis platson el iu electebla curso ciu semestre multai el la curso e existis mi esti studento estis fermitae quelcai oni fermigis char la professoro emeritigis do en 2001 qui mi comensis labori qui el instruisto la curatista lernejo capablis oferi nur quincent ses cent electebla in plaxo. Do multa studentoi besonis sec di curson, sed ne estis plaxo por ili. Mi ciam volis starigi esperanto curso in la universitato, e eh, tui, beh, ec antau, esti instruisto, char mi ciam sciis che mi volis instrui en la universitat. Sed mi ne raitis proponi nova in curso in gis mi havis fixitan postenon en la universitat. Mi atingis mian fixitan postenon en la jaro 2015 kai mi tui en conducis proponoin por crei du electeblai Esperanto curso? Uno y la base nivelo que la alía por progresivo. La problema esta es la universidad burocrática. Es que la universitato la unua parto de la problemo estis paroli estis sigi alla studento i pri esperanto pen kai pri la propono kiam suffice de lernanto e si pri la propono qui a mili plendis alla universitata i estroi pri la manco da electebla i plazoi kai la estroi respondis qui el cutine set est mi mi oferas chi in plazoi qui dum tiu iaro mi usis multa lernilo in por instrui esperanto unue mi usis materialon kiu mi mem pretigis estis papera materialo sur base de la programo curso de esperanto pri kiu vi eh pri kiu mi parolis antaŭ kelkaj minuto mi anka usis la texton de Miguel Gutiérrez Aduris kiu kiu usis La Venezuela Esperanto Asocio en 10 y y y y mi Musis, la texto de Jorge Ges y Malsama y curso y char la y sucese plenis la curso ili aprobis la curso, hay tio estis bona sed la resultoi i por mi ne estis la result la resulto i qui mi volis ilia provis la curson sed la sprint capablo de la studento i ne estis vere bona kai uno el la chefa i kialo es estas ke multa el tio studento i inscribigis en la curso ne pro intereso pri esperanto men la curso estis solvo al problema do ili aprobis la curso ili necesis eh la la curso in qui ili necesis kai eh, diplomigis qui el sed estis nur plenumo de besono kai shine tu post fini la curson ili quasau eh, ili agis quasau ili usis pulvo su por su chichian conon pri esperanto el si hay cae con cae tú te forgesis expri la lingua. se que el el ili vere interesigis cae lernis la la lingua su fiche bon la alia grava problema, kiwi mi havis dum la instruado de Esperanto estas que la studentoj tre malmultes scias pri gramatiko. Ne esperanta gramatiko, gramatiko generale, eh, ec pri hispana gramatiko. Exemple, mi cutime parolis al ili pri adverboi, multa el ili ne sciis kio estas adverbo. Uh, eh, mi memoras che un foie mi paroli sal la studento pri la verbo tempo in esperanto eh uh, uno el ir diri sal mi demandi sal mi yes mi mi professoro, profesor kiel construi la malsamai verbo formo en esperanto sed kiam mi legas frason en la hispana kiel mis sias ĉu la frazo estas en la pas tempo au futura tempo ili ne sciis en mia propra lingvo et tiam basa in grammatica in do, estas tre mal facile instrui fremdan lingvon al studento kiam ili ne conas la propra do estas eh, tio daure estas estas problema vera vera grava problema por mi sed tio estis anta la pandemia yes la la venonta con vol. venonta en marzo pasintiare la universitata consilio pausis sia in universitata in funzione kai la academia e kai la administrai post la fino de la de la semestro qui in sequis ia a tempo Dum octobro, la concilio reconcidis, cae ordonis comenci la academia in funcio in sed nur per virtualae lezionoi, retae lezionoi. Crom tiui cursoi quie exameni pacientoi est un excesa. Char esperanto ne est, eh, ne estis vero por esperanto, la instruado de la lingua devis ocasi nur virtuale. Cion mi faris? venonta dildo, con voi. Ni re comencis usi la programon curso de Esperanto, cae cio semaine la studentoi devis plenumi unu au du lezionoi, cae sendi la exameneto fine de la leziono per Google Classroom kai mi controlis ili en respondo en ai kai donis eh consilio en kai preto sed al done al tiu lezionoi ni devis considi ciu semaine per Google Meet por practicado de la lingua, porque mi eh, demandu kai parolu al ili en esperanto kai ili povis respondi al mi tiel mi povis pli bone kontroli ilian progreson eh ni faris tion la pasinta semestro kai estas nova grupo kiu komencos post tri semajnoj kai ni usos la saman metodo venonta con volu porque mi parolo pri la resulto il la Este suficia successa la resulto. Esta simila a la nereta i metodo. La unua problemo estas que ni havis plia in problema la tecnica i problema. Quelca studento i havas ne computilon ne sag telefonon do ili devis prunte preni computilon au telefon por instali la programon kai fari la lezionoi. Problema i pri reconnecto malstabila malrapidega ni mem havas kelka in rekonekta in problemo in hodiel kai la malbona electroservo. kelk foje ne estis problemo pri retaliro sed mi ne havas elektroenergion kiam alvenis la horo kun Sidi en Google Meet, kelk foje plurai el miai studentoi ne successis ce esti la kun Sidon, char ili ne havis elektropovon. Kai unu au du foje estis la elektropovo ce mia heimo la la problemo do estis kelka i plia i obstaclo minesias eh, en via ilando ti hai problema ti hai problema e estas ti el ti el grava e sed estis problema por ni sed malgrau tio ni sukcese finis la kurson kai ni sias ke plura el ili vere e eh, pri la lingvo kai ili dauros sian sian lernado siam ocasas granda, siam estas granda diferenzo inter la quanto da studentoi en la basa curso cae en la progressiva. Eh, la pasinta semestro ni, ni havis hoc dec quar studentoin en la basa curso, sed nau studentoin en la progressiva tiui estas tiui studentoi en la progresinta curso estas tiui qui vere interesillas pri la lingua, kai volas eh, lerni pli kai usi la lingua, kai amuzigi per esperanto do la plei multo nur volas plenumi la postulon de la universitat. durante el venonta semestre, eh, certe o casos la sana. Eh, la lasta lumbildo. Do, por mí instrui esperanto en la pandemia, nur pereta todo ya ya. eblas. la play bona la play bona sperto estis mixajo de mem lernado per um, lecciono e qui ili faras kai plenigas heime kai lingua practicalo practicado per virtuala i consido e kai reta e metodo uh, ah, dum la um, venonta semestro ni comenzos usi video vocoin kai voch messageoin en telegram ki el ki el pro eble io ancao estos bona sperto por ni eh kai fin fine mi opinias post vidi tiom da yaro e da instruado che la Nella successo, se eble la kvalito del la lernado dependas chefe pli de la studento, Metión de la metodo. La studento kiu e vere interesillas pri lerni Esperanton faros sucese se depende de la metodo. la studento qui nur volas plenumi la postulon aprobi electeblan curson faros tion kai tui poste forgesos ci cion pri esperant, bedaŭrinde kai tio estas la sperto e qui qui ni volis condividi con te eh tanto